Так, це Дергачі, будинок культури, який був знищений ударами ракет в травні. Причому його кілька разів. Один день його не дострілили, а потім наступного дня скоригували і добили його. Тут трохи розібрали завали. але ця будівля, очевидно. Очевидно, вона навряд чи може бути відновлена.